Distòcia. Aboco fina la sang al paper com un suïcida, de Martí Sales. Rere els vidres de la nit més llarga, la llum que arriba i ho embruta tot. Abandonar l'úter, tastar la pell i embriagar-se del precipici. Un esqueja al cel, crit mut, i la bandera negra, fractura oberta o repic de sang, obrir els ulls, dir-n'hi vida. Rere els vidres, gust de metall, contraccions, espasmes, grumolls al terra, vermell per tot i la xeringa. A la llitera, cames obertes i un esgarip. Néixer és agafar el cordó amb les mans i perfilar-ne la gangrena. Acaronar la fissura, notar el buit, esmolar genives. Apocalipsi. He florit de verd, he obert els ulls i s'ha masculat un raig de llum fins a la retina. Tot era sang, saliva, bilis i un plor agut escardant el silenci sagrat de les placentes. A fora, el desastre. Néixer és encomanar-se al fred perpetu, l'espasme de saber-se un cos més, la boca plena del vertigen i la inèrcia d'estimar. He florit de verd i ara els meus ulls són esquelets. I a fora, el desastre, la mare sacna i un raig de llum m'omple la pell de tinta epidermis, dermis, hipodermis, epidermis, dermis, hipodermis, epidermis, dermis, posir tinta, hipodermis. Suc gàstric. Que el temps és líquid ens ho va ensenyar la pluja, la saliva, el suc gàstric, la puresa del calostre. I el líquid porta vida, i la vida porta sang, i la sang, cordó umbilical i un lligam de placenta i bilis. I si el líquid porta vida, la no vida és el no líquid, la no sang, la no llàgrima, el buit. No som res més que la saba que ens habita l'esquelet. Vis a vis. Duc amb mi l'eco de totes les placentes buides del món. Com una larva, el capoll, com un nadó que s'alleta de l'entranya més tendra de l'òvul. Duc amb mi l'eco de totes les placentes buides del món i en faig ofrena. Són vostres, si les voleu. Apocalipsi 2 Voldria néixer altre cop, notar la sang, la impuresa, el fred dels quiròfans, anar fotut d'oxitocina, notar la no vida, el vertigen, aixecar un dit i exigir anestèsia. Voldria néixer i ser el mateix, canal de part, un llibre obert, congost, obert, de carn ben crua. Voldria néixer i ser només l'oxigen endinsant-se cordó enllà. Sacsejar-me les cèl·lules, omplir-me les dents de la fam dels prematurs. Canal de part, un llibre obert. Un pulsim de llum enmig de l'apocalipsi. Voldria néixer i mirar enrere, sempre a l'úter. Abisme secret on comencen totes les guerres que ja hem perdut. Metralla. Avui has vingut amb la melancolia intrínseca d'un dilluns de pluja freda, foradant el tou eixut de les venes. Diagnòstic, metralla. Metralla i òrbites buides, metralla i saliva espessa. Metralla, fum negre, totes les policies. Metralla i blisters, sense pastilles. I t'has forgat, els ulls, la boca, l'esòfag, l'esòfag de més avall, el càrdies, fins arribar a l'estómac. Diagnòstic, metralla, metralla i àcid, metralla demanant a crits una gastrectomia total. Metralla per no sentir mai més l'àcid brut de la por pujant per la gola. Pària. Adolescència, París. Invoco sense reserves una nit fosquíssima de desembre a les banlieues de París. Pulmó verge, ritme endins, que en fora tot fa por, i tot m'esclata, i em retorna i resigna la resina que vessa del pot on em guardes el vertigen. Soc un pària que no sap fer punta al llapis. Desneixer a la mare. Avui he somiat que m'abocava al precipici d'un malic. Era el teu i m'he nuegat de tanta primavera ecopràxia. Ser només la crosta de les coses, la perifèria dels linfàtics, la cremallera de la carn més prohibida, la pell que es descús, la sang, la sang que s'escola, la sang que batega, la sang que recorre la crosta de les coses efímeres, l'hivern i el fred, totes les nits que dorm sola. La solitud és un got que s'omple a mesura que et buides. Cremallera de carn. Tinc la cutícula de les pells vivint del record d'un amor analgèsic, carabessa abstèmia per tot, regalim vegetal, animal, primitiu, que m'enfonsa la daga al cor de les nits més porugues, que em ressegueix la cremallera de carn, que vesteix les parets de Lúter, d'on no he sortit mai.